مرحبا فيكم في فيديو جديد تحدي جديد على القناة طبعا اليوم مقطعنا شو اسمه امبرايد اندر ذا اندر اندر ذا وورد الجزء الثاني يا جماعة what لا لا I can حيضم على المصباحات والصاد ينزل على العربية لا يا جماعة بحاول اوصل عليك وبرجع لكم اه برجع طبعا يا جماعة بسرعة بسرعة بسرعة يا فتوجة ما علي في لعبة توم برايدر هيك طبعا بخلي طبعا أه، انا حقعد اطول بس انتوا حتشوفوا الفيديو هيك قصير صح فهختم هاي المرحلة الفيديو برجع لكم لما اختمها اه صح يا جماعة نسيت احكي لكم انه اليوم اول يوم رمضان تقبل الله منا ومنكم تمام انا gamer قالبها في اول يوم رمضان طلعوا يا جماعة اه صح نسيت احكي لكم عن شكل ال gamer شوفوا ال look يا جماعة طاقية او cap. عشان معاك الله طبعا انتم تسمعوا اللي انا بسمعه قاعد وهي صوت الكمبيوتر ضبطت الصوت يا بس يا جماعة انا معاكم ضبطت جبت واحد بيرد فلوسي حلو اي اي اي هسه وين بدنا نروح ما لهم توم معي بس امسكي امسكي امسكي اه، اه، آه، به خلاص عرفنا يا جماعة ما بدنا نروح بعديها نطلع فوق هناك طبعا بلاقيكم لما اوصلها بيس انا كل شوية عندي شو اسمه بي بي بي أه انا مضروب يا جماعة اليوم لاني صايم تعبان ومش نايم اه صح يا جماعة نسيت احكي لكم اسف على السحبة بس شو اسمه اسف على السحبة بس عشان اسمه كنت مريض تعبان آه، ان شاء الله بنرجع مستمرين في اليوتيوب يا جماعة بتحبوا انزل لكم شان اندرياس اكتبوا لنا في الكومنتات اكتبوا واحد اذا ما بدكم يعني انزل لكم شان اندرياس اكتبوا اثنين فهيك بعض اللي بوت مش انت تكتبه خلص فهمنا انك بدك كله طبعا يا جماعه معلم بوت بضل يراسلني على المشوار نزل نزل نزل نزل فهمنا انه بده اياه خلص معلم بوت على راسي حتى اسمه في ال Discord. معلم بوت ما بيمزح طبعا اوه بسرعه بسرعه ما بلاقيك لما اوصلها طبعا يا جماعه وصلت بالموت يمكن هاي المره العاشره سبيس بسرعه بسرعه واخيرا بعدين حتشوفني انه هيك قرب الفطور آه، شو اسمه يجهز طبعا احنا اردن بأذن على الساعة سبعة الساعة واحدة وانا شو اسمه بصور والساعة قد إيه؟ بس انه قربنا نفطر شوي وبيجي الفطور طلعوا يا جماعة هاي طلعوا هاي الحفلة life اللي كنت انزل بس آه، كان عيوني حمر في امريكا كنت بلاش اخوف المتابعين هي هون هي هون حسنا نوصل له طلعوا يا جماعه هينا الله العلي العظيم حلو ونوصل مين ليه بتلفوا الكاميرا لحالهم يا جماعة لا يا بنتي ما عمل دبليو بعمل سبيس لحال طلع احسن طبعا يا جماعة بحاول اوصلها وبرجع لكم يا رب يا رب فين فين لا لا لا لا بصور؟ ايه بصور طبعا يا جماعة زي ما شفتوا زيك طبعا يا جماعه بوقف الفيديو برجع لكم بسرعه طبعا يا جماعه مش عارف كيف احلها اتوقع انه لازم اطلع هيك هذه المكان اللي جينا لانه دورت في امكنه كنا احنا لاعبينها في الحلقه الاولى عالي 1080 اسمه اظبطها وزي هيك واشوف وين بدنا نروح برجع رجعوني من هون يعني لازم اتشقلب ارجع هاي هاي الكبيرة اللي قدامنا فهسه عرفت اه شوفوا شوفوا هاي في جماعة تطلعوا هون لانها غبية صح ايه والله يرفع شوي شارد الاحلام مع انه شارد الاجداد بس شارد هسه هون بدي اجي هون احنا اجينا اه هاي في هنا خلاص بلا هدوء ولا سلاسة بلا اشي يا جماعة طبعا يا جماعة بوقف الفيديو وبرجع لكم لما اشوف بدي اشوف مقطع على اليوتيوب اول مرة في السلسلة يلا اوكي يا جماعة اكتشفت شغلة بس شوي عرفت اني لازم انزل من هون easy جماعة بوصل المكان اللي كنا فيه وبرجع لكم او شوي اذا رسبنا طيب اوكي يا جماعة رسبنا بتعرفوا ايش عملت طبعا يا جماعة رجعت لكم آه، انا شو اسمه وصلت هون فهسا لازم نط هون وات آه، احنا وات اتوقع انه لازم اتوقع انه في شيء اه هيك بالله ما متنا متاهة اتوقع انها متاهة إيه. حلو وصلنا للمكان المطلوب هاي المكان المطلوب يا جماعة إيه. خلونا ننزل اتوقع انه لازم نتبع من هذا هذا المكان انا ما عرفت لهدول مو هدول الفخارات اللي بحكي لي اللي بيكون عليهم علامة ايد انه كثيرهم يعني اللي هي مثلث يعني انا بلعب على ال PC طبعا يا جماعة بتحبون كثير لكم تويست توم برايدر اند ذا وورلد طبعا بوقف الفيديو برجع لكم يا جماعة طبعا يا جماعة رجعت لكم ختمت هذيك اللي ورا آه، وشو اسمه طبعا يا جماعة بتحبون كثير لكم بدي اوقف الفيديو يا جماعة اشوف مقطع على اليوتيوب برجع طبعا مسكر الباب افتح مودي تايم عندي هون اه ولا كيف بدون لو لو اه طبعا هي حمودي تاني انت بتطلع صوتك ولا بدون؟ لا بس صوت روح هيك ما طبعا انا اذا في شيء مغبش انا ما ما راح اغبش ما تخاف إيه، احا اه وصلنا هون لما فتحنا البوابة تتذكر في الحلقة الأولى آه حسبنا نطلع اه عرفت آه هنا حسيت بيت طبعا يا جماعة آسف يعني يمكن شو اسمه ما ينزل لكم أول يوم رمضان حسب المونتاج وزي هيك ورمضان حنصير ننزل متأخر يعني عشرة 11 زي هيك مودي تايم شو خاوة والله مش انت عندك مشاكل يا اخي اعمل إيه حالك مرة ربع مرات الحارة اليوم اليوم يعني. ايوه كل خير وانت بخير انت بالف خير تابعيني تابعيني انا تابعيني انا وياك تابعيني ليه؟ تنسى بدي يا ولد طيب، هسه لازم نطلع آه،, اه برا المدخل نطلع حلو مع اني قلشت اللعبه يا جماعه ما بعرف استنى اذا بس انهي الفيديو هسه كمان شوي انت روح خلص روح على ما نلعب بالحارة نلعب بدنا نروح نلعب فوتبول يا جماعة طبعا آه، حصل هديك بوقف الفيديو يا جماعة برجع لكم بدي اتحاور مع هذولاك وبرجع لكم طبعا يا جماعة شو اسمه اوه موتي احسن اه طلع غلط الطريق استنى يا سيدي ثاني طلع غلط طلع هذا الطريق بيودي لمكان ثاني انا بدي اطلع من هون فيا جماعة ما بعرف ايش اعمل اتوقع انه هذا الفيديو حيكون قصير صح ف بس يعني لا لا شو شو شو استنى لي شوي هدي هدي طب انا حكي لك اه لا لا جماعة اه خلص راس بعيد كثير خالص دائما متابعين سمكة سمكة سمكة كل الحب لإخواننا السمك أنا ما قصديش حدا الحاره لا واحد في الحاره أول حفلة سمكة تاذيش حدا اوعك تأذي سمكات بعرفك بنت اختك هاي هاي اختك سمكية سمكة بنحب السمكة مصيلة وات استنى شوي انت استنى بدي اوقف يا جماعة الفيديو برجع لكم ما ببلش طبعا يا جماعة هسه بلشنا الفيديو طبعا يا جماعة بوقف الفيديو برجع لكم اه طلع لازم نطلع من هون نبلش نبلش هو ما بتطلع فوق عند الفريمات يعني انتم ما راح تشوفوا عند الفريمات انا بتطلع على الفريمات طبعا سبعة اثنين أربعة 13 هاي هسه 12 زي هيك 14 اه لانك تشبك على شاشة ففي فرق طيب بس انا بدي اطلع هيك اطلع من شكل اللابتوب الأوبرا هم قاعدين يا جماعة بيتفرجوا علي من الشاشة آه، الكبيرة جنبي يمكن أعمل آه، لكم مقطع setup. جماعة وصلوا هذا المقطع ست أو سبع لايكات أو أكبر عدد لايكات ممكن بعمل لكم مقطع setup. آه، setup مكروه يكون دقيقتين أو ثلاث دقايق المقطع دقيقة ونص طبعا أفضل setup عنده في التاريخ فنان وين ابي uh, be يا اخي حميل حالك مرات تحاول طبعا يا جماعة هذا كان فيديو اليوم لا تنسوا like share subscribe طلع يا جماعة كيف مظهر look ال gaming وبس انت طلعت في الفيديو ماليش دخل طبعا يا جماعة آه، آه، وصلنا هون و هيك خليك لا استنى في bombastic طبعا يا جماعة بوقف الفيديو طبعا يا جماعة هذا كان فيديو اليوم لا تنسوا لايك شير سبسكرايب آه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات كيف اختم هاي المرحله يلا peace لا لا حبيبي رجعها peace يا جماعه